whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Wah, wah, wah, wah. Come on, feel good, nigga, dema, nigga, dema. nikisikiza ngoma tamu mi feel good mamistari mi natema ndo ni feel good nipe psych nipe mic ndo ni feel good hiyo kick inafanya una feel good si una feel good mi na feel good songa kwenye speaker ka una feel good si una feel good mi na feel good songa kwenye speaker ndo feel good feel good feel good songa kwenye speaker ka una feel good feel good feel good songa kwenye speaker ka una feel cheki seti ongeza nisikike basi ongeza volume speaker zilipuke speaker zilipuke speaker zilipuke teki siste wacha kushike riding on this shit acha nilipuke acha nilipuke acha nilipuke teki DJ wacha tuzishike na kama uko na request request mduke request mduke teki beshte wacha tunipite vitu mimi na speed zinafanya ushtuke zinafanya ushtuke ngoma tamu feel good nikitema feel good nipe psych nipe mic nipe sec nipe mic Nikisikiza ngoma tamu mi feel good Mami stani mi natema ndo ni feel good nipe strike nipe mic ndo ni feel good na hii kick inafanya una feel good si una feel good feel good songa kwenye speaker ka una feel good si una feel good feel good songa kwenye speaker ka una feel good feel good feel good songa kwenye speaker ka una feel good feel good feel good songa kwenye speaker ka una feel check Izi, wacha nianike hapa, ndiyo salon lazima ningesuka hapa, ndiyo salon lazima